صباح الخير <laughs> شنو صباح الخير صباح الخير مشاهدينا الكرام كي صبحتوا بخير لاباس عليكم كل شيء بخير جري جري الشتا تتصب عليك جري هرب طلبتي الشتا خصها طيح عليك صباح الخير مشاهدينا الكرام كي صبحتوا كيف راكم واحد النهار غزال مع الشتا انا هذا هو النهار الكبير عندي هو فاش تكون الشتا تتصب ما شاء الله احنا جينا دابا الكوزينه معكم اليوم ان شاء الله غادي نقدموا نقدموا لكم لي لازان او لازانيا او كل واحد وشنو تيقول ليها أه تنحتاجوا الكفته بسم الله على بركه الله الكفته واحد 300 غرام هكاك بغيتي دير حتى 400 غرام ماشي مشكل على حسب تنحتاجوا لي بات ديال لي لازان على هذا الشكل اللي بتكون الفرماج احمر عصية سيدنا موسى جوج الفصوص تاع الثوم آه، الزعتر شويه ديال التحميره شويه البزار الملحه آه، السكين آه، الخرقوم زيت العود مطيشه ديال الحك هنا غنحتاجو مطيشه مطيشه واحد نص كيلو هكاك ديال مطيشه والكورجيت آه، شي 250 غرام ديال الكورجيت جوج بصلات متوسطين هادشي اللي غنحتاجو بالنسبه للخمسه ديال الناس هاد لي لاصا اللي غندير اللي بغى يديرها فرديه يديرها فرديه المهم هاد المقادير اللي عطيتكم بالنسبه لاربعه الناس حتى لخمسه يعني الا كانوا وكاله راه ثلاثه الناس اربعه راه غياكلوها آه، ياكلوها ان شاء الله المهم انا غنديرهم فرديين ونرجعوا معكم اول حاجه غنديرو بعدا البصله غادي نديروها نقطعوها ونديروها تشحر ونرجع معكم هادو المقادير بالنسبه لاصوص بيشاميل هما هادو حيت غنحتاجوها حتى هي في لي بات آه، غادي نحتاجو جوج معالق ديال الزبده كبار جوج فرماجات مربعين شويه الملحه وشويه البزار نص سيترو ديال الحليب تنقصو منو غير شويه جوج معالق كبار ديال الدقيق آه، يكونوا عامرين مزيان نبداو دابا بالسميتو البصله ونقطعها ونقطعوها ونديروها تشرمل ونبداو بالمطيشه وبالكفته وعاد من بعد نرجعوا لاصوص بيشاميل هي التاليه ملي يكون داكشي طيب نرجعوا لاصوص بيشاميل غنديروا دابا البصله الشحر كما تشوفوا قطعناها هكا طريفات شلضناها ماشي شلضناها قطعناها على شكل طولي غنديروها تشحر شوفوا هكا البطاطا يلاه عامره تتشارج دغيا نديرو معلقه صغيره ديال الزبده شويه ديال البزار شويه الملحه تشحر وندوزو نقادو لاصوص بيشاميل نشعلو على العافيه مهيله تبدا دو الزبده بسم الله على بركه الله تبدا دو الزبده بشويه بشويه هكا نزيدو على شويه الحليب باش تبدا دو الزبده باش ما تحرقش لينا الزبده slått. Ter se på omslag. باش تصهى ديك البصله وتتبلوها تنخليوها حتى تذوب تنزيدو على جوج معالق كبار ديال آه، الدقيق بسم الله على بركة الله جوج كبار عامرين اوكي بسم الله نبداو دابا نخويو الحليب شويه بشويه تبعوا معايا مزيان التفاصيل باش تطلع لكم لاصوص بيشاميل زوينه راه كلشي تيصاوب لاصوص بيشاميل ولكن الطريقه اللي تندير انا هي هذه بالنسبه للمبتدئين حتى شي واحد ما تزاد معلم راه كاع تعلمنا علمونا الناس نجيبو البزار والملح دابا شويه ديال الملحه شويه البزار غير شويه شويه ما نساوش عليها ضروري من التحراك واخا باقيين غنطحنوها مازال ملي غنديرو فيها الفرماج غنعاودو نطحنوها الحليب نزيدوه بشويه بشويه نزيدو هنايا آه الكورجيت بسم الله بسم الله نزيدو عليه توا شويه البزار باش يطيب داكشي بنين شويه الملحه نخليو واحد شويه غنزيدو عليها ثوم نخليو يعرق و تيدير مع بعضياتو مزيان حتى يطيب نزيدو الحليب كملنا كملنا الحليب نديرو واحد الفص ديال الثوم مع كانوا عندنا جوج الفصوص واحد الفص ديال الثوم نديرو شويه زيت العود غير شويه نزيدو عليه شويه البوطون نكمل التحراك ديال لاصوص بيشاميل حتى تيطيب داك الدقيق تنحسو بداك الدقيق طاب بدا تيغلي نوريكم واحد الطريقه ساهله ديال لاصوص بيشاميل آه، اي واحد يقدر يديرها حتى الدراري الا بغاو يدخلوا للكوزينه ويطيبوها غادي تجيهم ساهله الدراري المراهقين تيكونوا بعد المرات كاين اللي عزيز عليه الكوزينه ماشي الكوزينه معطيه على العيالات حتى الوليدات كاين اللي تيبغي انا ولاد صاحبتي تيبغيو تيبغيو يديروا تتخليهم حتى البنيه والوليد بجوج تيبغيو يدخلوا للكوزينه باش يطيبوا ويعتمدوا على راسهم واحد النهار ماماهم مريضه ولا ما كايناش ولا المهم تي يسوفيو راسهم صافي نطفيو على هذا نطفيو عليه على لاصوص بيشاميل هو هذا غنطفيو عليه غنلوحو فيه جوج فرماجات جوج فرماجات هما واحد شويه غنخليوه واحد شويه ونطحنوه صافي ملي تيطيب هذا البصلايه والكورجيت نحطوها في واحد الطبسيل نفس المقله نفس المقله غنديرو فيها مطيشه والكفته الطيب تنحطو هذا هاد هاد البصله والكورجيت نحطوهم هنا ونطحنو نطحنو لاصوص بيشاميل بسم الله وبركة الله مزيان لما طحناها بعد ما طحناش دابا كفتاتهم ما تيبقاو فيها هذوك الحبيبات لا والو وتيجي المذاق ديالها زوين بزاف كاين تيحك فيها شويه الكوزه ولا كاين تيدير فيها كنور كل واحد على حسب الذوق ديالو لا صوص بيشاميل هي هادي نخليوها هنا على جنب نقادو لاصوص طوماط من بعد ما حيدنا سميتو غادي نديرو دابا آه لاصوص لاصوص ديال الكفته ومطيشه ومطيشه حكيناها هي لاصوص ماشي بحال ديال البيتزا بحال ديال آه، بيتزا ولا بحال ديال آه، سباغيتي لاصوص تتكون جاريه شويه وتتكون كثيره باش تكفانا نديرو شويه البزار ملحه مكترش الملحه هكلا كاين آه، الفرماج مالح شويه تنديرو سيد سيدنا موسى ولا الرن كل واحد وشنو تيقول له شويه ديال التحميره شويه ديال الخرقوم الزعتر تنديرو شويه في يدينا بحال هكا تنحكو آه، مطيشه ديال الحك تنديرو كلشي في مره جوج معالق كبار ce moment. Ce moment, d'avant, zitleut. Bismillah. باش ديك الكبسه تتحل تتجي محلوله ما تجيش مكوره ما تنديروش الربيع تنديرو عاوز الزعتر تيعطي واحد النسمه زوينه سيتوا تاعو هذا صوص ديال بيتزا ديال ديسا بيشاميل ديال ديال لي لازان تنغطيوه نخليوه يطيب نزيدو شويه في البوطه ما نخليوهاش ناقصه بزاف نزيدو فيها شويه آه euh, معين ما نجهدها ما ناقصه حنا باقيين تنصيبو سي بون دابا حسبت شحال غيخصني ف دايره جوج ديال الليمون فرديين فرديين ولكن راه فيهم تبارك الله راه لاصوص ديالنا مطيشه راه مطاب آه. يجي على هذا الشكل هذا ما تيجيش ناشف شوف يجي بحال هكا هنا نكملوا نكملوا لي بات ديالنا في الطياب ونرجعوا لكم دابا غادي نبداو نديروها في المول ديالها بسم الله وبركه الله تنديروا في الاول شويه ديال لاصوص الا كان تيبان لكم هانتوما نديروا شويه لاصوص هكا نديرو لي بات هذا مع جاني سميتو غادي نقطع باش نكمل هذا على حسب المول اللي عندكم نحيدو هذا صيد سيدنا موسى نديرو لي لاصوص مع الكفته تجي بنينه عرفتي جربوها سيره رائعه نديرو لاصوص بيشاميل نسرحو هاد الشيء هكا نديرو البصله مع الكورجيت نزيدو الفرماج محكوك نعاود ندير واحد الكروش ديال لي بات نقطعو هداك اللي بقى ناقص بهذا الشكل هذا ندير عاود لاصوص صوص بيشاميل لاصوص بيشاميل الا لقيتوها بردات تتزيدو فيها واحد جوج معالق ديال الحليب وتعاودو تطربوها عاوتاني مع تتجمد شويه مع الحال بارد دابا عرفتي دابا نهضر معكم الشتا تتصب تبارك الله ما شاء الله الحمد لله ربي رحمنا نعاودو نديرو ثاني فوقانيه يعني درت ثلاثه ودوك ديال الجناب ونبروها نقطعها بالمقص نحطوها طرف بالمقص وهذا نديروها من الفوق الجهه اللي ناقصه هنا ما تنزيدوش مطيشه تنزيدو غير لاصوص بيشاميل بحال هكا نسرحوها هي بغيتي بلا ما دير فيها الخضره ما ديرهاش انا اليوم آه، بعض المرات ماشي اليوم بعض المرات نجرب فيها الخضره بحال هكا تجي زوينه تجي عامره هي رائعه دابا غنديرو لها غير الفرماج من الفوق صافي صافي الفرماج يكون آه، ماركة زوينة باش يجي دايب وزوين تجي بهذا الشكل هو هذا هي هادي نكمل الاخرى أرجع لكم شعلنا الفران على 200 درجه ها آه، لي لازان ديالنا ها هو تنحاولوا باش نخشيو هاد القنيزات هادو واحد القنيزات تيكونوا هنا لا تشوفوهم معنا ها هما تنخشيوهم باش ما يجيوش كارمين تنخشيوهم لداخل هاد القنيتات هادو تندخلوهم لداخل هكا طالهم الخمر باش ما يجوش كارمين صافي تندخلوه باللبن الطعام مشعلين عليه على التحت نشعلو عليه على التحت ونخليوه واحد ربع ساعه ونشعلو حتى الفوق باش يذوب الفرنج ونرجع لكم هذا هو لي لازان ديالنا هو كملناه بعد ما خرجناه من الفران آه، خلينا ربع ساعه شعل عليه من التحت و وشعلنا عليه من الفوق كملت ثلث ساعه خرجناه هو هذا هو موجود آه، غتلقاو المقادير تحت الفيديو نقطعو معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش جا بسم الله بسم الله نحاولوا معاه باش يجي مزيان الله سيجي على الشكل بسم الله الصحه والراحه هذا هو لي لازان ديالنا بحال هكا سيجي على هذا الشكل هذا آه، خليناكم على خير و... شهية نتمنى توجب... توجدوا هاد هاد لي لازان هذا وتذوقوه راه تيجي بنين ولذيذ من داك الشرفاء يلا تبقاو على خير